Раздел 1. Знакомимся с английскими звуками. Упражнение 1. Послушай и повтори. E. Beach. Seal. Cream. Stream. Peach. Meal. E Green Feet Queen Sheep Sweet Sleep